Ось вам, сука, русский мир, блядь. Їхали люди додому, блядь. Йобані, блядь, козли нахуй, сука. Хто ж це, блядь? Це хтось наші, блядь. Блядь, один згорів в машині нахуй повністю, блядь. Сука. Блядь. Непонятно, згорів, блядь, і все нахуй. Блядь, підараси їбучі, блядь. А це не не то, не мала хатка Таврія. Мала хатка? Так. Да. Піздець. Там, сука, виздихли б нахуй всі, блядь, підараси, блядь.